¿Me pueden decir cuál es el motivo, disculpe, por la cual se lo llevan? Oiga, ¿se puede presentar, por favor? ¿Cuál es el motivo por el cual se lo llevan? ¿Ahora ya nadie me conoce o qué? ¿Me pueden dar alguna razón por la cual se están llevando las bicicletas? ¿O me pueden decir a dónde se las llevan? A ver, las estamos grabando. Ok, están llevando ilegalmente dos bicicletas. ¿Nos pueden decir cuál es el motivo por el cual se llevan? Están haciendo algo ilegal. Pasa. ¿Eh? Sí, claro. ¿Cuál es el motivo oficial, sabe? No, pero tenemos los permisos. Ajá. Oiga, ¿me pueden informar por qué se las están llevando, por favor? ¿Y a dónde se las llevan? ¿Me puede decir por qué se las llevan si ya, ya nos habíamos salido del centro histórico? ¿Y a dónde se las llevan? ¿Cuál es la razón o el motivo? ¿Cuál es la infracción? ¿Nos podrían decir, por favor? Así o más. Nadie se puede presentar, por favor. Usted dice que es de Semovi, ¿no? Está a cargo de, la Secretaría de Movilidad y nos están llevando. ¿Por qué razón, perdón? Ah, sí, sí, sí. ¿Cuál es la razón? Yo te mando. Oficial, ¿nos puede dar alguna...